Pourquoi tu n'es jamais dormir Je me sentais seule. J'ai fait un rêve. Oh, ne le raconte pas. Je rêvais. Elle ne le raconte pas. Non, excusez-moi, monsieur, je ne permets aucun rapprochement physique. Ça vous étonne peut-être. Tu m'as fait peur. que c'était lui. Qui Et Godot. Le vent dans les roseaux. J'aurais juré des cris. Être actrice c'est changer constamment d'identité. Être constamment quelqu'un d'autre. <laughs> Ça a son charme naturellement. Qui n'a jamais rêvé d'échapper à son moi mélancolique Qui n'a jamais rêvé d'échapper à son quotidien C'est pour ça que quelque part tu me détestes. Une part de toi qui veut tuer et détruire. Tu te détestes parce que tu penses que tu as toujours lâché et trahi. Calme. Les Anglais disent camp. <laughs> Ce sont des gens camp. <laughs> Tu connais l'histoire de l'anglais au bordel Oui. Raconte-la moi. Assez. <laughs> Un anglais s'étant enivré se rend au bordel. Sa sous-maîtresse lui demande s'il désire une blonde, une brune ou une rousse. Continue. Assez c'est ce que tu penses de toi et tu te détestes à cause de ça. Et t'as aucun Dieu qui puisse te pardonner. Et aucune mère qui puisse te prendre dans ses bras et te pardonner. De notre côté, on pourrait peut-être mieux te battre le fer avant qu'il soit glacé. Je suis curieux de savoir ce qu'il va nous dire. Ça ne nous engage à rien. Qu'est-ce qu'on lui a demandé au juste Tu n'étais pas là J'ai pas fait attention. Bien. Rien de bien précis. Une sorte de prière. Voilà. Une vague supplique. Si tu veux. Et qu'a-t-il répondu Qu'il verrait. Qu'il ne pouvait rien promettre Qu'il lui fallait réfléchir. À tête reposée. Consulter sa famille. Ses amis. Ses agents. Ses correspondants. Et ses registres. Son compte en banque. Avant de se prononcer. C'est normal. N'est-ce pas Il me semble. À moi aussi. <laughs> Monsieur, vous êtes naturellement laid. <laughs> vous êtes naturellement repoussant. Ah, je comprends très bien. Le samedi après-midi, quand le travail à l'usine est terminé, vous allez directement au bar boire la bière avec les camarades. Et puis vous allez faire un petit tour au parc pour essayer de trouver une compagne occasionnelle de lit. Et puis vous continuez à vous enivrer, et pour finir, vous vous jetez sur votre pauvre femme. C'est dégoûtant. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant On attend. Oui, mais en attendant. Si on se pendait À une branche ah, Je n'aurais pas confiance. On peut toujours essayer. Essaye. Après toi. Mais non, toi d'abord. J'ai froid, tu peux me prendre un peu dans tes bras. Dis-moi quelque chose, quelque chose de gentil. Dis-moi que tu m'aimes bien quand même. Attends, ça me revient. Alors On est pas liés. Je comprends rien. Je te demande si on est liés. Liés Liés. Comment liés Pieds et poings. mais à qui Par qui à ton bonhomme À Godot Lié à Godot <laughs> Quelle idée, jamais de la vie Pas encore. Il s'appelle Godot Je crois. Tiens, c'est curieux, plus on va, moins c'est bon. Pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire Je me fais au goût au fur et à mesure. C'est ça le contraire.